俺だ開けろどういうことだ機械ダーは破壊するよう命令が出ているはずだがもう機能を停止しているプロフェッサーはこいつのメカニズムに興味がおありのようだったのでね破壊せずに捕獲した入れ 無事潜入できたんですね光明寺博士うん本当に入っていっちまった大丈夫なのかね次郎がついてますから父も中の様子は分かってると言ってましたしそうは言ってもね私だお前の父光明寺伝だ父さんそうだ 私だ今私の意識がこのボディを支配しているそんなそんなことって信じられないのは無理もないこんな設計はしてなかったのだが父さん美津子辛い思いをさせたなお前たちのことを顧みずいろいろなことに目を背けて 研究に明け暮れた結果がこのざまだ何を言おうと今更どうなるものでもないがすまないと思っている父さん本当に父さんなのね光子 よかった次郎お前が美津子たちを助けてくれてたんだなありがとう博士美津子時間がないのだ私はまたいつ三郎に戻ってしまうかもしれんそんなだがその前にやらなければならないことがある私は自分のやっ ってきたことに責任を取らねばならん僕も行きますダメだお前は美津子たちを守ってくれ私も行きます美津子止めても無駄よ私は父さんに似て頑固なの博士に何かあったらみんなが悲しみます僕たちも手伝わせてくださいお前たちやっと見つけたうわ お姉ちゃんまあ僕はどうしてまだ子供なんだろうマサルくん大人だったらみんなと一緒に戦えたのにもっと大きかったら今すぐ大人になってお姉ちゃんやお父さんを 守りたいのに <laughs> 大丈夫みんなきっと無事に帰ってくるわ無茶な作戦だよな次郎君たちが中からドアを開けてくれたらその隙に潜入して光明寺博士の冷凍保存されている体を救出するなんてね服部さんこれ以上はもうおっと言わないで娘さん一人を行かせたとあっちゃ 男服部半平の名が廃るって問題よしこれで全騎士の警報と監視カメラは切断されたよかったまだ生体反応はあります博士早く脱出して博士次郎お前は私が考えていたよりもはるかに 人間に近いものに成長してしまった博士お前に背負わせてしまった十字架は重いロボットでありながら人間のように感情に苦しめられるジェミニーなど作るべきではなかったいえ博士僕は博士に感謝しています人間と同じように悩み苦しみ感じることができる それだけでも本当に嬉しいんです次郎お前は本当に心を持ったのだな優しい心を私はもう元に戻るつもりはない博士私は罪を犯した自らの手で作り出したロボットたちが兵器として使われることを止めることができなかったでもそれはプロフェッサー・ギルが それでも私の罪は消えないそれにもし戻ったとしても私に染みついたロボットの匂いはまたミツコたちに悲劇を呼び寄せてしまうだろう例の最終兵器が完成すればギルは世界を意のままにできるようになるその前に私は私の手で決着をつける博士ジロお前を作ってよかった 光と勝を頼む博士何の用かな破壊だいや光明寺博士ギル 子さんお前の抵抗などお見通しだだがさすがに脳だけになってまで歯向かってくるとは思わなかったぞギルロボットも最終兵器もお前に渡すわけにはいかんどうするというのだわしを殺すか 私と一緒に消えてもらうこれははっ <laughs> 誰もいないあれはあなんだここはあ大丈夫光子さんひどいことしやがるとにかく博士の体を外へ 産型とはいえ基本性能は三郎と同じだいつまで二人で持ちこたえられるかなホログラムか今度こそ死ね光明寺博士博士逃げてください そいつはできねえ残念だったな時間切れだ三郎俺の回路を壊しておかなかったお前たちが甘いんだよこんな奴らいなくても俺一人で十分だ今機械だお前ももう用なしだロ郎 私に必要なのは命令通り動く機械なのだキルサメロ博士お前もすぐに後を追わせてやる 三つ子さんよかった無事だったのねあそそそそれは三つ子さんしっかりしてシロ博士はまだ生きてるすぐに体に移植すれば助かるかもしれない服部さん お願いしますわわわわかった僕はプロフェッサーギルのところへ行くジローまるで使い捨ての道具だギルは人間もロボットも信じちゃいないこんなことはもうやめさせる美津子さん博士についていてあげてジロー 服部さんおお君も気をつけろよきっと帰ってきて私待ってる なぜだ量産型とはいえ破壊ダーと同等の性能を持つロボットが来たかプロフェッサー・ギルお前はいつもわしの予測を裏切るなぜだお前には分からないだろう絶対に分かるもんかこの力がどれだけ僕を苦しめているか 次郎君が心配さっきの次郎少し怖かった憎しみに駆られて戦ってたあの時のようにこんな風に戦ってたら次郎のジェミニーは大丈夫彼は人間以上に優しい心を持ってるなぜお前はこんなことをする ロボットや人間まで道具として使い捨てお前に何が残るというんだロボットなどただの道具だわしの命令に従っていればいいだけの存在だ僕たちは道具じゃない生きてるんだ人間と同じ命や心を持ってるんだ ぜ動ける人間が成長するように僕も成長するもうお前の言うことは聞かないおお前に人間が殺せるのか殺せるさ僕の手はもう何人もの兄弟の命を奪った血塗られた手なのだから <laughs> 生地良心などがあるから迷うのだ人間のように悩み苦しみ憎みそして怒るだがお前は所詮作り物だ光明寺の作った人形に過ぎ僕は光明寺の娘に何を吹き込まれたか知らんが人間になれるとでも思っているのか 人間とロボットが結ばれるとでも本気で思っているのかこれは我がダークの最終兵器の要となるものだこれが完成すれば世界は我がものにまだ試作段階で出力も100万分の1だがお前一人を倒すには十分だ Ugh! 最後まで光明寺のロボットに邪魔をされるの機械だ覚えておけお前はどうあっても人間にはなれないのだその呪われた時間をがってみるかい どうもお久しぶりお父さんお加減いかがですか今ちょうど眠ったところなんです手術の経過も良くて近いうちリハビリのため海外へ行くことになりそうですそりゃよかったそれで次郎君はまだええあの爆発だったしやっぱり先生でも私信じてるんです できた人間になったピノキオはチベットじいさんと一緒に幸せに暮らしました。ジローは必ず帰るって約束したんですもの。 して